ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਮੈਂ 265 ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁਆਬ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ تعلیم ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਠ ਪੁੱਠ ਕੇ ਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਾਰਸ ਹੈ ਕੋ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋ ਦੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ تعلیم ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਓਏ ਐ ਕਿ ਟੀਸੀਐਫ ਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੁੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛੀ تعلیم ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਟੀਸੀਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ تعلیم ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪੜ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ تعلیم ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਨਪੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ